Праздник Двора Русская 46 является совместной акцией общественных организаций, учреждений культуры, клубов и художников, имеющих здесь свои студии. Все вместе они создали место для культурных встреч, tворческих мероприятий, no i просто для развлечений. Pomysł na święto podwórka zrodził się właśnie po to, żeby pokazać mm, mieszkańcom Wrocławia, czym tak naprawdę na co dzień się zajmujemy i e, pokazać to, że mm, wspólnie potrafimy t- współtworzyć przestrzeń, tą wyjątkową przestrzeń, czyli hub kulturalny, który jest miejscem spotkań, miejscem em, rozmów, miejscem oddolnych inicjatyw. Historia właściwie święta podwórka, chociaż wtedy to się tak nie nazywało, sięga 2012 roku, kiedy tutaj na tym e, podwórku, jeszcze wtedy nieodremontowane, odbywały się pink pikniki, e, czyli takie wydarzenia, które mm, e, też właśnie oddolnie były organizowane przez instytucje i e, podmioty, które mają tu swoje siedziby i nie tylko. I wtedy to podwórko właśnie żyło i pokazywało, że mm, można w tej przestrzeni wyjątkowej, która jest przestrzenią alternatywną, kulturalną, mm, zorganizować coś, co będzie alternatywą właśnie do tego, co się dzieje w innych miejscach we Wrocławiu. Так, в субботу с 14.00 Неоновый двор Врослова был переполнен гостями, которые могли увидеть и услышать культуру в разных измерениях. Гости могли послушать концерты, посетить выставки, ярмарку разных изделий, спектакль или просто провести время с друзьями в необычном месте города.